نکنید یاران یاران زی هم جدایی نکنه در سر حوثی گریز پایی نکنه چون جمله یک دو هوایی نکنه چون جمله یک دو هوایی نکنه فرمود خدا به وفایی نکنید فرمود خدا به وفایی نکنید هم جدایی نکنه در سر حوثی گریز پایی نکنه یاران یاران زی هم جدایی نکنه در سر حوثی گریز پایی نکنه چون جمله یکه دو هوایی نکنه چون جمله یکه دو هوایی نکنه فرمود خدا به وفایی نکنه فرمود خدا به وفایی نکنه فرمود خدا به وفایی نکنه انار انار انار دانم con ستم مکن ستمگار شوی بسیار طلب مکن و زار شوی با یار ستم مکن ستمگار شوی بسیار طلب مکن و زار شوی بر خانه دوست خود تو بسیار مرا هرچند عزیز و عاقبت خواه شوی بر خانه دوست خود و بسیار مرا هرچند عزیز و عاقبت خواه شوی انار غم های دلم کس نمی داند غم های دلم کس نمی داند خیالم برده ای تشنه را چون در بیابان دیده ای به دماغ عشق در باغ بسال لاله های انتظاری چیده ای لاله های انتظاری چیده ای های انتظاری چی دایی لاله های انتظاری چی ای گلز گلدانی خیالم برده ای نرا را چون در بیابان دیده ای به دماغ در باغ گلدانی خیالم برده ای تشنه را چون در بیابان دیده ای به دماغ در باقی بسال لاله های انتظاری چی ای لاله های انتظاری چی ای لاله های انتظاری چی ای گذر میکند بوی گل و بوی سحر میکند بوی گل و بوی سحر میکند براش و چار دو چشم سرم براش و چار دو چشم سرم آمدن و رفتنی و بینگرم آمدن و رفتنی و بینگرم می کند بوی گل و بوی سحر می کند هر شو چار دو چشم سرم هر شو چار دو چشم سرم آمدن و رفتنی و بین کوچه گذر می کند بوی گل و بوی سحر می کند بوی گل و بوی سحر می کند براهش و چار دو چشم سرم براهش و چار دو چشم سرم آمدن و رفتنی و بینگرم چیز بگو آن چیز بگو 허허 جانت و زیبایی خوش روی و دل آرایی هر لحظت را خواهم در گوشه تنهایی هر لحظت را خواهم در گوشه تنهایی درودی من بشنفت تو سرودی من بشنفت تو درودی من بشنفت تو سرودی من بین در تو بسوی من هر لحظه که میخوایی هر لحظه که میخوایی جانان تو زیبایی خوش روی و دل آرایی جانان تو زیبایی دل آرایی هر لحظت را خواهم در گوشه تنهایی هر لحظت را خواهم در گوشه تنهایی هر لحظت را خواهم در گوشه تنهایی یاری آزاده منم و تو دل داده منم در گلی لب آمد در گلشن در آمد در گلشنی تنهایی لبر گل لب آمد در گلشنی تنهایی لبر